Alkohol zerstört auf aggressive Weise die Schutzschicht der Schleimhaut im Magen-Darm-Trakt. Die Mikroflora wird abgetötet, die Durchblutung gestört, es bilden sich zahlreiche Erosionen in der gesamten Darmschleimhaut. Sie entwickeln sich zu Geschwüren und anschließend zu bösartigen Tumoren. Pass auf dich auf.